la resurrección de Cristo. Para poder mirarnos a los ojos y hablar desde este lado del espejo, es conveniente adentrarse hasta el fondo en la onda madriguera del conejo. Bitcoin es un inclusivo sistema que se ejecuta dentro de la ley, con trazabilidad y transparencia, podremos confiar en lo que hacéis. Privacidad no es anonimato, ni esto es solo reserva de valor. Se trata de una gran base de datos que desincentiva la corrupción, arrebatar el poder al dinero, sin precisar ningún intermediario, pues al descentralizar el comercio se evita la intervención de los bancos. Reinventaremos los rancios modelos, ayuntamientos, registros, notarios. Los nuevos mecanismos de consenso matarán a los viejos dinosaurios. Satoshi redactó su libro blanco con vistas a crear dinero honesto mediante duras pruebas de trabajo que solucionan con luz los mineros. Es dinero en, efectivo electrónico, un rastro de auditoría inmutable donde los movimientos económicos garantizan conexión entre iguales. Blockchain devuelve al usuario sus datos y no borra los registros de acceso para que podamos monetizarlos sin que nos asalte el miedo a perdernos. Se acabó el problema del doble gasto y el de los generales bizantinos Ahora resulta mucho más barato gestionar directamente los activos. Firmas digitales, sellos de tiempo, hashes criptográficos, proof of work, árboles de Merkel, nodos completos, bloques en cadena, halvings y forks. Y si se congestiona la mempool, Construiremos cadenas laterales. Ignoraremos el FOMO y el FUD. Y acuñaremos monedas estables. Bienvenidos al nuevo paradigma. Ha llegado la tokenización, la era de la criptoeconomía donde arranca el Internet del valor. La cuarta revolución industrial se escribirá en la cadena de bloques, un gran libro de contabilidad, micropagos y bajas comisiones. Mediante contratos inteligentes estableceremos la gobernanza para diseñar un nuevo presente sin necesidad de mutua confianza. No se trata de dinero virtual, es solo una de sus aplicaciones y es que además se puede programar para seguir las reglas que se imponen una fuente de verdad compartida, que ya nunca se puede corromper, abierta, pública y distribuida, una nueva dimensión de Internet. Se le pueden asignar propiedades, automatizar el pago de impuestos, dinero inteligente y programable que reconstruye el sector financiero. Los procesos serán más eficientes, simplificándose la burocracia, pues hay un testigo transparente que puede mejorar la democracia. Este sistema al borde del colapso. Ya no puede sostener tanta deuda. Requiere un reseteo monetario con la ayuda de las criptomonedas. Abróchense muy bien los cinturones. La nave se dispone a despegar y vayamos tomando posiciones que al futuro no le gusta esperar.